तो माला फिरने से पाप भस्म नहीं होते क्योंकि ध्यान तो माले पर रहता है मगर जो सबसे ऊपर माले पर बैठा है परम धाम अंतरिक्ष से भी ऊपर तो हमें तो उस परमात्मा को याद करना है पाप कर्म तभी भस्म होते हैं तो संग पर परमात्मा कलयुग के अंत में आकर खुद ये मंत्र देते हैं माँ में कम याद करो यानी मन ही मन याद करो चाहे जो कर्म करो सेवा करो बस माँ में कम याद करते रहो मंत्र के भी दो मतलब होते हैं पहला तो जपना जो हम गुनगुनाते हैं गाते हैं दूसरा मंत्र यानी मंत्रिप्त यानी संतुष्ट हो जाए उसे कहते हैं मंत्र भरपूर हो जाए यानी मुक्त हो जाए जो भी पाप कर्म चले आ रहे हैं इस जन्म के ही नहीं बल्कि पिछले जन्म के भी पाप जो आपके रास्ते में बाधा बनकर आती है रहती है मौत तो सामने खड़ा है दुनिया में घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है मगर आप कब आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों मेरे छोटे बड़े भाई बहनों एक सत्य का संग कर लो ये ही कमी है जिंदगी में इसे ही पूरा